feroci, maghi barbuti, orride voci. Seghe nasole, rimesse stampozioni, mossi tremendi a tutti i portoni. Non posso farcela. Che paura! Nelle tremanti, zucche svuotate, orchi fantasmi a bacchette fatate. spaventare amici e parenti. <laughs> Ah, Luca, sono finita un monte spaventato. Dire sciocchezze. È vero. Faccio vedere che non è vero. Ah! Buongiorno.